Fixemos a revolución burguesa, fixemos a revolución proletaria. Xa non sabemos que revolución facer. Todos estamos aburguesados, todos estamos proletarizados. Xa non sabemos que máis hai que estar. Luitamos, pobo, contra a oligarquía, luitamos operarios contra o patrón. Fixemos a revolución política, fixemos a revolución social. Despois da luita de estamentos, despois da luita de clases, que luita haberá que facer? Despois da luita na comunidade, procede a luita dentro do individuo o ollo esquerdo contra o direito, a mão destra contra a sinistra. Divídennos o externo e o tabique nasal. Somos simétricos en liñas xerais, mas temos o corazón á esquerda, mas temos o fígado á direita, habrá que loitar por un home futuro que teña o corpo máis equilibrado. Ou, se han persistir órgaos únicos, hemos loitar por centralos máis. Que o corazón estea dividido a unha e outra banda do peito polo tabique nasal. Quero dicer, a súa prolongación unha metade á esquerda, outra á direita, e o fígado fique igualmente dividido polo externo, a unha e outra banda do abdome. Unha metade á esquerda, outra á direita, coa mesma partizón que o corazón.